पूजा एमएल ಪೂಜಾ ಎಮಲ್ಕಿನಿ ತಿನ್ನು ಜನ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಕಾಣ ನಂಬ नाम बा ನಂಬ ಏಕ ಪೂಜಾರಿ नाम बा ರಾಜ ನಂಬ कैसन नाम बा नाम बा हाँ तोरा कर ना पता चली हम गया तानी देखे खातिर अरे ये सब तो हमर सहेली भैया hello hello hello Puja hello चलो बैठने घर में आया है बैठी बैठी ए शांता भाई तनी चाय बना के लाओ ली मालकिन ली मालकिन ली इटा कर आसन तेल भाजी आइले करम जलिया तुम्हार सहेलिया के मारे खाते चाहता हूँ तुम्हार सहेलिया तो के किरासन तेल पिलावेलू तो जल्दी कूला कर ली काहे खातिर रहनी है खरीदे रुक जाई जरा भाई तनी सुन ल जरा स्टोव में तेल कर लिया मोमबत्ती तनी खरीद लिया अब गैसवा भरवा लिया तनी माखन में पराठी लगा दिया दिया आ फिर जाके का करिया कि घर साफ कर लिया आ सुन ली मेहमान आई धोबी आई आ भिखारी आई मेहमान आई ना तो खिला पिला के चला दिया पैसा उसा दे के आ धोबी आई तो कपड़ा उपड़ा दे के चला दिया आ ये आई ना भिखारिया तो भिखारिया के दू रुपया दे के चला दिया अब जाता मैं ठीक समझ गलू ना खाना खा ली चाय पी ली नाश्ता करने जाए पैसा ली मेवान मेवान वाने अच्छा रू की कपड़ा लेके आवा तने कहाँ घुतरावा तने जो बाहर घर में घूमता रे ली कपड़ा ले जाई ना जाई कपड़ा जाएगा घर जाना जाएगा घर घूम के बैठे नहीं ना जाएगा ना बैठे ना का दिन ना जा मालिकिनी माना कर ले भाई हम बैठे थे ना मालिकिनी माना कर ले भाई हम बैठे थे ना जाएगा अच्छा गैस बने तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे भला करे भगवान तुझको अल्लाह रखे दे दे दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे भगवान के नाम पे दे दे इंटरनेशनल फकीरा है दे दे दे माई के नाम पे दे दे बैठी बैठी मलकी मलकीने कह रही है पूरा गाना दे रही है ये तू पैसा मिली जान भला करे भगवान तुझको अल्लाह रखे बेदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे कृपा करे भगवान तुझको अल्लाह रखे Annuta meleket. Udi, udi, udi, udi, udi. Tantekan kalian, tantekan. यहाँ चार गो मुर्दा भरल रही है जल्दी आऊ पता लिख लू इनके लोक भवन गोसाइन टेलर रोड पटना पाटलिपुत्र से पटना टेलर संता भाई ए संता भाई डॉक्टर को फोन कर दो मीट तनी चाय बना के लाई कमर टूट लुट दिया में तो पानी भरल बा के एकरा पानी पड़ देले बिया आ मेहमान ने का कहलु है मेहमान के गंदा कपड़ा दे के भेजवा देनी है का मेहमान के गंदा कपड़ा दे देलु है आ धोबी है तो का कहलु है धोबी के नाश्ता पानी करा के भेजवा देनी हां रे करमवा अभी खरिया ने का कहलु है बेदारी है गाना ना हुआ दे देनी एकर गाना दे देलु है तोहर मालकिन शरीर में पालिश लगा दिया गए तनी सैंडी ला के दे तो माखन लगल बा का भइल का भइल सैंडी में माखन लगल अरे कंदलिया तू सैंडी में माखन सब उल्टा उल्टा कर ली तनी शरबत रोज बना के लाओ ली मैम की ली ली हाय यो दादा <laughs> ये काम है सब भूल जाती है क्या है